Estimats barcelonins i barcelonines, com a alcalde em plau saludar-vos amb motiu de les festes de Nadal. Nadal és un moment molt especial i esperat per tothom, dies per trobar-nos amb la família i amb els amics, però sobretot, sobretot dies per compartir desitjos i il·lusions. El meu desig a aquestes festes és que Barcelona inspiri un Nadal solidari per compartir. La ciutat està guarnida i il·luminada. Tenim arbres de Nadal a tots els districtes. Hi ha concerts, fires i pessebres per tota la ciutat. Tornarem a donar la benvinguda l'any nou a l'Avinguda Maria Cristina de Montjuïc i la cabalgada de Reis s'omplirà de felicitat i il·lusió les cares dels petits i dels grans. També s'han organitzat un munt d'iniciatives, com la Fira Solidària de Nadal dels Jardinets de Gràcia, amb la col·laboració de les entitats socials de la ciutat. Aquests dies hem de ser al costat de les persones que més ho necessiten, fer possible que tothom, tothom, tingui un àpat especial en bona companyia, que tots els nens i nenes de la ciutat puguin estrenar una joguina. Aquest ha estat un any molt important per Barcelona i hem pogut veure l'alt nivell de compromís i cohesió social que defineix el dia a dia de la nostra ciutat. A més, el 2014, Barcelona ha estat escollida Capital Europea del Voluntariat i ha acollit el Congrés Mundial de Ciutats Educadores. Barcelona ha de ser coneguda a tot el món com una ciutat socialment justa, on tothom hi pugui progressar, tant econòmica com socialment. Hem de seguir treballant per atendre les necessitats de les persones, especialment les més vulnerables, perquè tothom pugui viure dignament a la nostra ciutat. També aquells que ho estan passant més malament a causa de la crisi. Sempre, sempre dic que Barcelona és una ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat i d'innovació, però sobretot ha de ser una ciutat de benestar i de qualitat de vida on la gent pugui passejar i gaudir dels espais comuns de la ciutat. Barcelona i els serveis municipals són a punt perquè tots puguem gaudir de les nostres millors tradicions i del Nadal, amb la gent que més estimem. El meu propòsit per l'any nou és impulsar un gran somni, un gran somni social per Barcelona, per fer que la vida sigui més fàcil, més saludable, més feliç i més assequible per tothom. Us desitjo a tots un bon Nadal i un feliç 2015.